Okay. Vai lá. me to like you. deixa muito like e se inscreve muito no canal. E não se esquece de compartilhar para todas as pessoas que você conhece. Compartilha para o seu gato, compartilha para o seu ventilador, para sua lâmpada, para o seu tio, pra sua tia, pra sua avó, para o seu avô. E também deixa muito like. Eu não sei se eu falei isso, mas deixa muito like. E fui! E deixa muito like. E se inscreve muito no ah! canal. E não se esquece de compartilhar para todas as pessoas que vocês conhecem. Compartilha o seu gato. Compartilha o seu ventilador, para a sua lâmpada. o seu tio, a sua tia, a sua avó, o seu avô. E também deixa muito like. Eu não sei se eu falei isso, mas deixa muito like. E fui!